Begini nasibku kodong, sebagai santri yang harus tinggal di dalam pesantren. Dibatasi oleh pagar dan seorang sapam yang terus berjaga-jaga. Tapi ini semua harus sejalani, karena di sini tempatku menuntut ilmu. Ya, untung jipunya punya banyak teman yang punya kesamaan sehingga selalu ki Bermain, bahkan <laughs> mandi bersama-sama. Kami juga memiliki kesamaan dalam hal hobi bermain bola dan sama-sama pendukung berat klub PSM atau Persatuan Sepak Bola Makassar. Begitu besarnya perhatian tak sama PSM, sampai-sampai tidak ada waktu yang terlewatkan kecuali berbicara tentang PSM. Biar tong di masjid, cerita tongki, apalagi tempat lain, Ji. Aduh, sebenarnya tidak boleh toh. Tapi, ya begitu, Mi. Teman-teman memang susah sekali untuk tidak membicarakan PSM dan memang bikin kick geng dengan istilah PSM mania. Ini lagu marsnya PSM yang membakar semangat supporter PSM untuk terus mendukung klub kesayangan tak Tidak perlu di mana saja, biar tong saat sedang antri makan. Pokoknya toh, menu percakapan adalah PSM. Nah, gitu, gitu. masuk. ya, cetak Ya, sayang di pesantren TV-nya cuma satu, Ji. Untuk bisa mengikuti perkembangan PSM, bagi saya dan teman-teman adalah seperti menunggu surat cinta seorang narapidana. Berita di koran juga sedikitnya liput tentang hasil pertandingan. Mana mungkin puas jika tidak nonton langsung di stadion? kamu kemana tidak boleh keluar Seringkali berkumpul, mencari jalan keluar bagaimana caranya bisa hadir di stadion untuk menonton langsung klub kesayangan tak bertanding. <laughs> Tapi sudah bisa ditebak, pembina pesantren pasti tidak mengizinkan ke stadion. Ah, ah ini Apa-apa? Oke oke oke oke. pas pas pas pas. tos. Ewako PSM. Uha yos. Ah, So, so I'm going to call one of you to come here in front of your friend. Hingga satu saat, habis belajar bersamaan dengan jadwal pertandingan PSM, rencana untuk kabur kita jalankan. Iya. Ya, ternyata cinta tak sama PSM harus terhalang oleh pagar.